አንድ ጠና ያሉ ሰውዬ መንገድ ላይ ያገኙኛል። እኔ ተስፋዬ፣ አይ ተስፋዬ፣ አይ ተስፋዬ፣ ደህና ነው ወይ? እንደምን ተስፋዬ? ደህና ነው አባባ፣ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን፣ ደህና ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አይ ተስፋዬ፣ አይ ተስፋዬ፣ በአለም ለት በቴሌቪዥን ስታይ ፍርስ ነው ልጆቼ በቴሌቪዥን ሲያዩ ፍርስ ነው። እግዚአብሔር ማፍረሻ አርጎ ሰርቶ ገበያ በግ ሊገዙ ይሄዳሉ። ገበያ ደግሞ የሁሉም መናኸሪያ ነው። ጤነኛውም ምኑም ምኑም ምኑም አለ። ማን ባለ በግ ስንት ነው? ይህች በግ ስንት ነው? ይሄ በግ ሶስት መቶ ሀምሳ እንዴ! ኧረ ተው ኧረ ተው እናንተ ኧረ ተው ኧረ ተው ኧረ ተው እንዴ! ይሄ ጊዜ እየጠበቁ እንትን ማለት ተው እንጂ እናንተ እንዴ! ሶስት መቶ ሀምሳ ትላለን የበሬ ያረከው እንዴ? አሁን ለአንድ በግ ሶስት መቶ ሀምሳ ስትል አንድ እብድ ነገር ይመጣል። በግ <laughs> እኮ ነው ሶስት ሺህ ቢገዙት በግ ሶስት ሺህ ቢገዛ አምስት ሺህ ቢገዛ ዞር በል አንተማ ልጄ ምን ሀሳብ አለብህ? በደህናው ጊዜ አብደሃል አንተ። ልጁ ሁልጊዜ ከ girlfriend ኡ ጋር ጸብ ነው፣ ድብድብ ነው፣ ድብድብ ነው፣ ድብድብ ነው። ያሰባብጣታል። ሁልጊዜ ችግር አለ እና እናት ግራ ገባቸው። እኔ እኮ ምን አባቴ እንደማደርግ እኮ ጥርሷን ያወልቀዋል፣ አይኗን ያበልዘዋል፣ ስንት ነገር ስንት ነገር ስንት ነገር እኔ ምን አባቴ ተሱ ሌላ ደግሞ ሞቼ እገኛለሁ አለች። እንዴት አባቴ ላርግ እንዴ? የሚገርም ነገር እኮ ነው። ይህንን ለማን ነው የሚናገሩት? ስሞታ ከወንድሙ ዋጋ ነው የሚወያዩት። እማዬ እኔ በእሷ ህይወት ምንም ነገር አያገባኝም። ከሚገርምሽ ነገር እንደዛ አሰባ ብጧት በምን እንደሚታረቁ ታውቂያለሽ? እንዴት? በምንድን ነው የሚታረቁት? በስልክ ነው የሚዘፍንላት። እንዴ ሳይ ሳይ ሳይ ወይ ጉድ! የዚች ደግሞ ልዩ ነው ልጅ። ሁላችንም ፍቅር አሳልፈናል። ጭራሽ በስልክ ዘፈን እንደዛ አብጣ። ታዲያ አዳም የምን ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት አንከራተተው? የልቡን ሰርቶ በስልክ አይዘፋፈንም እንዴ ታዲያ በኋላ ይሄ ልጅ በማን እንትን ነው የሚታረቃት መሰላችሁ? በመልካሙ ተበጀ ዘፈን ደውሎ ነው የሚታረቃት። በዘፈን ደወላ። እኔ እንዳጋጣሚ የልጅቷ ስም ዘውዴ ነው ስሟ። እኔ አልተከፋሁም ቀርቷል መናደዴ፣ ይቅርበይኝና እንታረቅ ዘውዴ ብትወድህ ባትወድህ ያገባኛል እንዴ እናቷ ነኝ እኔ አሁን ወጣይ ዘውዴ። እናመሰግናለን። እንግዶች ይዘናል። ዛሬ በዚህ ስቱዲዮችን እንግዶች ይኖሩናል። እንዴት ነው ወይዘሮ ደመቀች አጎናፍር ከባለቤቱ ጋር እንዴት ነው የሚያሳልፉት አመት በዓል? እንዴት ነው የምታሳልፉት? እስኪ መቼም የእኛ ትዳር ጎረቤት የቀናበት ሰው የእነሱን ትዳር ምን ነው በሰጠን በእውነት በአምሳል እንደው አብርሃምና ሳራ ቁርጥ ነው የሚለው ሰው ተዛዝነን ተሳስበን እኔ ድምፅ አይሰማ እሳቸው ድምፃቸው አይሰማ እግዚአብሔር የተባረከ ትዳር ነው የሰጠን። በእውነት በእውነት በቃ ተዛዝነን ነው የምንኖረው እና በጣም ጥሩ ነው። በእውነት እኔ አንቺን ያገባሁ ቀን እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ፣ መቼም ወርዶ እንደጨበጠኝ ነው የምቆጥረው ነው የሚሉኝ እርሳቸው። እኔም እንደዚሁ እንደ እመቤቴ ማርያም ወርዳ እንደጨበጠችኝ ይቅር ትበለኝና ተባብለን ተስማምተን ነው የምንኖረው። ይሄ ሴትዮዋ ተናገሩ። እሺ እንግዲህ መልካም ዓመት በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እስኪ እንግዲህ ባለቤቱ ትዳራችን ያስቀናል። ጎረቤት ሁሉ የእነሱን ትዳር በሰጠን ምንድን ነው ምን አለበት እግዚአብሔር ብሎ የጥሩ ትዳር ተምሳሌት አድርጎ ነው የሚወስደን እያሉ ነው። እና ደግሞ ተሳስበን ተዛዝነን ነው የምንኖረው። በዛ ላይ ደግሞ እኔ በሰፈር ውስጥ ድምፄም አይሰማም፣ እሳቸውም ቢሆኑ እንደዚሁ ድምፃቸው አይሰማም እያሉ ነው። አሁን ለእኛ አስተያየታቸውና እንትናቸውን የሰጡን እንዴት ነው ይሄ ነገር? እኔ እኮ የምለው ለምን ይዋሻል? ለዚህ ትውልድ ውሸት ነው ማስተማር ያለብን አይደለም፣ እውነት ነው። አሁን የምትለው ባል ሌላ እንዳላት እንጂ እኔ በበኩሌ ጭራሽ ድምፅ አይሰማም አለች። ድምፅ አይሰማም። የእኔ ልጅ ልንገርህ፣ እሷ ማለት በእውነት ለምን ይዋሻል? መዋሸት የለበትም። ድምፅ አይሰማም ላለችው ነገር እሷ ሾፌርና ብልጭ ብልጭ የሚለው ነው እንጂ የሚጎላት አምቡላንስ ማለት ነች። ደግሞ ተዛዝነን ነው ተሳስበን ነው የምንኖረው ይባላል። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? እንኳን ልታዝንልኝ ቀርቶ ማዕድ ላይ እንኳን አንድ ላይ ቀርበን እኔ እኮ በስመ አብ እንዳልኩ ተመስገን ነው የምለው። ሙጭልፍ ነው ወዲያው። ምን በላህ የለ ምን ጠጣህ የለ አዝንላ። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? ተዛዝነን ነው። አሁን እንግዲህ ያለፈው ክረምት ነው እንግዲህ ያለፈው እንኳን ልታዝንልኝ ቀርቶ እንግዲህ ቤቱ ማለት አስራ ሶስት ጸጋ የፀሐይ ጸጋ የተባለው የእኛ ቤት ማለት ነው። ክረምትም ፀሐይ አለ፣ በጋም ፀሐይ አለ። ታዲያ ምንድን ነው የምታደርግልኝ? እንኳን ልታቅፈኝና አዝናለኝ ጋቢና ብርድ ልብስ ልታለብሰኝ እንደ ሳፋ ደግናኝ ነው የሚያንጠበጥበው ላይ እኔን የምተኛው። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? ታዲያ እንዴት ነው እሳቸው የሚሉት እንግዲህ እሳቸውን እኔን ያገቡ ቀን በቃ በእውነት እግዚአብሔር ወርዶ እንደጨበጠን የምትቆጥ ለምን ይዋሻል? እኔ እኮ የሚገርመኝ ታልተዋሻ አይኖርም። እኔ <laughs> እንደውም የዛን ቀን እኔ በእውነት የድሩ መኪና ቢሰጠኝና ተዘመዶቻቸው ተብሎ እላይ ላይ ተጽፎ በሱ ባገባት ይሻላል። ለምን ይዋሻል? አንድ ልጅ ጎረምሳ ነገር ነው። አያቱን ጠየቀ። አባዬ፣ አቤት። ምን ነው? የሚገርም ነገር ነው ይሄ አሁን የደረስንበት ዘመን። በእውነት በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው። ምን ነው ልጄ? ምን ነው? ምን ምን ሆንክ? አይ አንድ ከዚህ ከአዲስ አበባ ሄዱ አንድ እዚህ እንትን እዚህ ሀገር ሀብት አፍርተው ንብረት ይዘው ስንት ነገር ከራሳቸው አልፎ ተርፎ ለሰው የተረፉበት ሀገር ላይ እዛ ሄዱና የኢትዮጵያን ሕዝብ ሹካ አያያዝ ያስተማርኩት እኔ ነኝ አሉና አረፉት። ታዲያ ልጄ ስማ አይሞኝ፣ ይህ ምን ምን የሚያስቆጭ ነገር አለው? ልጄ ስማ፣ ሰው የሚስማማውን ነው የሚማረው። እኛ ያን ጣሊያንን ለማስወጣት ጣታ እንዴት እንደሚያዝ አልመን አነጣጥረን እንዴት ጠላትን እንደምንደፋ ስንማር እሳቸው ደግሞ ከጣሊያን የተረፈ ፓስታ እንዴት እንደሚበላ ሹካ አያያዝ ይማሩ ነበር። ስለዚህ ሰው የመረጠውን ነው የሚማረውና በዚህ አትቀም ልጅ። ጥሩ ጸባይ ራሱ ሀብት ነው እና የሰፈሩ ሰው በጣም ስለሚወዳቸው ገንዘብ ተዋጣ። ተዋጥቶ መነጽር ምናምን ታዘዘላቸው። ዶክተሩ እዚሁ አዲስ አበባ ነው ተወላ ያደጉት። ሁና ደጉ ያየሁበት አዲስ አበባ ሌላ ቦታ አላውቅም። ልጅ የዳርኩባት የኳልኩባት በጊዜ እዚች ነው። Okay ሰፈራችሁ አቧራ ነገር አለ? አይ አቧራ እንኳን የለም፣ አስፋልት ነው። ግን በአቅም ማለት የተነሳ ያው ያገኘኋትን ነገር የምጋግረው በእንጨት በኩበት ምናምን ስለሆነ እንደሱም ራሱ አይን እንትን ያደርጋል እንጂ አቧራት የለም። እሺ እንግዲያ ይሄ መነጽር ሺህ አምስት መቶ ነው ዋጋው። እንዴ ይሄ ተመታ በምን ያንሳል? በምን ያንሳል ተመታ ወር? ሺህ አምስት መቶ በኔ አቅም ህዝብ ገንዘብ ሰው እኮ ነው ያዋጣው። ይሄው ነው በቃ። እንደውም ይሄንን አቅሞትን በማገናዘብ ነው እንደዚህ ያደረግነው እና ይሄ ሺህ አምስት መቶ ነው አሁን ሺ አምስት መቶ ውስጥ አንድ ሺ ተከፍሏል፣ አምስት መቶ ይቀራል። እሱን ነው የምሰጠው። አሁን አምስት እንደገና ልደግፍ። አወጡና እያጉረመረሙ ገንዘብ አያርግልህ ሰጡት። ዶክተር ከማግረቤ በፊት ግን ቀድሜ የጠየቀኝ ጥያቄ እዚሁ አዲስ አበባ ነው ወይ የተወለድሽው ብለኸኛል። አዎ ማወቅ ስለነበረብኝ ነው ታሪኮ። ይህ እንግዲህ አንድ ሺህ አምስት መቶ ተሆነ የተመነጽር ታረኩት በኋላ ሲዳሞ ድረስ ይታየኛል ወይስ አዲስ አበባ ክልል ብቻ ነው? ሁለት ሴቶች ናቸው። አቤት አቤት አቤት አቤት! እንደው ዘንድሮ እኮ የማይሰማ ነገር የለም። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ነው ያደረጉት አሉ። ጣሊያንም ስትወረን ያኔ ኢትዮጵያ ላይና ጣሊያን ላይ እኩል ማቀብ አሉ። አሁን ደግሞ እቺ አማሪካ የሚሏት በተለይ ደግሞ ኢሳያስ ላይ እኛም ላይ ማቀብ አደረገች አሉ። ሁለታችን ወራሪና ተወራር አይ አይ ወርቄ ምን ነው ወዲያ አሁን ታሁን በኋላ እድሜ ለልጆቻችን እድሜ ለእግዚአብሔር እንጂ ኢሳያስ እውነቴን ነው የምልሽ አማሪካ እንኳን ማዕቀብ አይደለም እቁብ ብትጥልለት እንኳን ሰው አይሆንም እሱ። ይሄኛው ደግሞ መቼም በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ባለውና በሌለው መካከል ያለው ልዩነት እስከ መቃብር ድረስ ይሄዳል። ይሄ ተወደደም ተጠላም ያለ ነገር ነው እና ወደ አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ስልክ ይደወላል። Hello hello፣ ሬዲዮ ጣቢያ የምናስተናግደውት እባካችሁ ተቸግረን ነው የምናስቸግራችሁ። ሕፃን ኩኩሽ ቢንያም ስለጠፋብን በጣም ተጨንቀና ሶደሪ ሂደን አናውቅም። ትላልቅ ሆቴል አንገባም። ሌላው ቀርቶ በፍሪጅ እንኳን አንጠቀምም። ተቸግረን ነውና ህፃን ኩኩሽ ቢንያምን ላገኘ ይሄ tip ምናምን ስለት ሁለት መቶ ሀምሳ ሺ እንሰጣለን እና በጣም ተቸገረ ነው ምልክት punk ተቆርጧል። ቆንጆ ጅንስ ነው ያደረገው ከቆንጆ sneaker ጋር እና አስራ ስምንት ግራም ወርቅ አንገቱ ላይ አርጓር እባካችሁ እሺ እንግዲህ በተቻለን አቅም የት የሚቻለውን ሁሉ ከመሞከር ወደ ኋላ አንልም። እናመሰግናለን። በዚህ አድራሻ ደወሉልን። ሌላ ስልክ ሄሎ ሬዲዮ ጣቢያ ምን እናስተናግደው? እኔ ምንም ነገር የምፈልገው ነገር የለም። ምንም ነገር የምፈልገው ነገር የለም። ያው ህፃን አብጤ ኢማም ጠፍቷል። አሁንም መድኃኒዓለም ልም ያርገው። እኔ ሆዱን አልቻልኩም። አገኘው ምንም ያመጣብኝ ሰው በህግ እፋረዳለሁ። እዛው እዛው ልም ያርገው። አሁንም ምልክት ቁንጮ ነው፣ ሸራ ጫማ እንጀራ እናቱ ነኝ። እሺ አንድ ልበልና ላብቃ። ሁለት ሴቶች መንገድ ላይ ይገናኙና ታዲያስ ደህና ነሽ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምነሽ? ደህና እንዴት ነው ቤተሰብ ምናምን ትዳር እንዴት ነው? ትዳር ጥሩ ነው። ያው ልጆች ወልጃለሁ ምናምን። አንቺስ እንዴት ነው? ከሚገርምሽ ነገር አስታወሽኝ። አንድ ላይ አይደለ፣ በአንድ ወቅት ነው ያገባ ነው። ተኝ ባክሽ፣ አንቺስ ወለድሽ ከአንድም ሶስት ልጅ። የኔ የኔን ነገር ተዩ፣ የኔ አይወራም ምን ነው መውለድ ይቅር ከአንድ እስከ አንድ በዓል ነው የሚቆጥርልኝ። አንድ ልደታ ናት ይለኛል። ሁለት የሆነ በዓል አለው። ሶስት በአታ ማርያም ነች ይለኛል። አራት ዮሐንስ ነው ይላል። ፊቱን እያዞረ ብቻ ነው በቃ ከአንድ እስከ አንድ በቃ በዓል ነው በዓል ነው በዓል ነው። ፊቱን አዙሮ መተኛት ነው። እንዴት ተደርጎ ነው እንግዲህ አብሮ በመተኛት የሚወለድ ልጅ የለ እንግዲህ እንዴት አባቴ እንደማረግ ውይ ውይ ውይ ውይ ውይ የኔም እመቤት በጣም ተጎድተሻል በእውነት ውይ ውይ ታዲያ ምን ባላገባሁት ያለሽ ይሄ ካላንደር ነው እንጂ ቡና ቤት ውስጥ እየጠጣ ነው እና ጓደኛው ያለበት በመኪና እየመራው ነው ይሄኛው ደዋዩ ሰክረዋል ቡና ቤት ነው ያለው ስማ አሁን እዚህ ጋር ነው የደረስኩ ታጠፍ ታጠፍ አዎ ታጠፍ That's our tax. Is that difficult? Our እሺ ታጠፍኩኝ። አሁንስ ተዘርጋ አንድ ጊዜ ማስታወቂያዎች ላይ አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። እሱም ምንድን ነው ሰውየው ኢትዮጵያ የጥራት ደረጃዎች ባለስልጣን መስሪያ ቤት ምኑ ጋ ነው ቢባል የማያውቀው ማስታወቂያ ግን ሲያሰራ የእኛ እንቁላል የኢትዮጵያ የጥራትና ደረጃዎች ባለስልጣን የመሰከረለት ደረጃውን የጠበቀ ከደረጃ ላይ ወድቆ የማይሰበር እንዳውም አንዳንዶቹ ዶሮ የጣለችው ብረት በማለት አኮ ሲያሞካሹት ይገኛል። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓትና በማንኛውም ወቅት የእኛን እንቁላል ግዙ። እሺ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ የቀብር ቶች ይንዛዛሉ፣ አላስፈላጊም ነገሮች ይጨመሩባቸውና ሀዘነተኛውም ይጉላላል፣ ብዙ ነገር ይሆናል እና ሰውየው እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሞቱና ውጭ ልጃቸው ነበረ እና ምን ይሆናል? ስድስት ሰዓት ቀብር ተብሎ ስድስት ሰዓት አምስት ሰዓት አካባቢ ይገባል ተብሎ ስድስት ሰዓት ቀብር ተብሎ ቀብር ይሄዳሉ። ስድስት ሰዓት ቢጠበቅ ሰባት ሰዓት ሆነ። ቢጠበቅ ሰባት ተኩል ሆነ። እንግዲህ ሀዘነተኞች መቼስ መንገደኛ ሰው ብዙ ችግር አለበት እና ልጃቸው ተውጭ ስላልመጣ ለመጠበቅ ተገደናል። መቼ ማስከሬን ይዘን እንደገና ወደ ቤት አንመለስ። መቼስ እንደተጉላላችሁ ይገባናል። ተጠበቀ ተጠበቀ አስራ አንድ ተኩል ሆነ። አስቡት፣ በስድስት ሰዓት ነው የተካሄደው። አስራ አንድ ተኩል ሲሆን ልጁ ለአስራ ሁለት ምናምን ጉዳይ መጣ። ከዛ በኋላ እንደምንም በፍጥነት አፈር ቀመሱ ምን ተባለና አጭር የህይወት ታሪክ ተብሎ ሲጀመር ታወት ታወት ፕሊዝ ታወት የአባቴን ታሪክ እኔ ራሴ ነኝ ማቀው። ተውት፣ ጣፋጭት ነገር ተውት፣ ተውት፣ ተውት። መቼስ አባዬ ማለት በእውነት ነው የምላችሁ፣ አባዬ ማለት በጣም የተማረ ሰው ነበር። አባዬ ማለት ምን ያደርጋል ዛሬ አባዬ አልተማረም። አባዬ ማለት ብታምንም ባታምንም በጣም ትሁት፣ በጣም ሰው አክባሪ ነበር። ዛሬ ሰው አያከብርም አባዬ። ብታምንም ባታምንም አባዬ ታሞ አያውቅም ነበር። አባዬ ዛሬ ታመመ። ብታምንም ባታምንም አባዬ ሞቶ አያውቅም ነበር። ዛሬ ሞተ አባዬ። በጣም እየተንዛዛ ሲሄድ አንዷ ከመካከል ያለች እና ዝልፍልፍ ብላ ወደቀች። ተይ ተይ፣ መቼስ የእሳቸው ነገር አይሆንልሽም። አንድ የሆነ ኧረ የራሳቸው ጉዳይ ራሞትኩ እኮ እንዴ። በቤት በተከራይና በአከራይ መካከል ብዙ ነገር አለ። ሴትየዋ ጋ የሆነ ነገር ጀምራ አንድ ተከራይ ነው እና ልወጣ ነው አለ። እንዲያ ልወጣ ነው እንዲያም ማለት በቃ አንድ የሆነ ኮርስ ማሻሽለው እንትን ስላለ ለትምህርት ሊሄድ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ቤት ተገባህ ጀምሮ ምን አጣ? ምን የሚሻሻል ነገር ተሻሽለ ጨርሰሃል። የትም መሄድ የለብህም። ምን እግዚአብሔር ይመስገን ብለህ ዝም ብለህ ቁጭ በል። ኪራይ በዛብህ እንዴ? አይደለም በኪራይ ምክንያት ሳይሆን እንደው በቃ ራሴ እንትን ማደግ ስላለ ማደግ ተዚህ በላይ እንዴት ታድግ? እንግዲህ ሁለት መቶ ብር ነበር የምትከፍለው። አሁን በቃ መቶ ሀምሳ ላድርግልሽ። <laughs> መቼስ ምን ላርግ እንጂ አጋፍጠኝማ እንዲሆን ለጉድ ሰጥተኝ አትሄድ እንዲ አይደለም። በዚህ የምንፈታው ነገር አይሆንም። እኔ በፍጹም ልስማማ አልችልም በዚህ ጉዳይ። እሺ መቶ ብር ላርግልህ፣ የመጨረሻ መቶ ብር በቃ መቶ ብር ላርግልህ፣ ላተቀመጥ እኔ በእሱ ወንድ ው እናት ወልዳለች ትወጣለህ። ምን እርግጠኛ ነኝ። የሚገርም ነገር ስናፍቀኝ ከእሱ አስበልጬ እጫወታለሁ። ምን የሚለው መሞከር ነው እንግዲህ። እኔዋ እስኪ እኔዋ ማን እስኪ ዋ ስትናፍቀኝን ያዙለት ያዙለት ተባለ ጀመረ ምንድነው ይሄ ከማይረባ ጉልበት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ መቼስ የጠጣ ሰው መጠን ካለፈ አንድ ነገር ይኖራል። ሽንት ቤት ወረፋ ነው። አንዱ ሰው አለ ሰው የለም ሳይጠይቅ ሽንት ቤት ዘው ብሎ ይገባል። ይገባና ኦ በጣም የቀርሰ የቀርሰ የቀርሰ ብሎ ዘግቶ ይመለሳል፣ ይቆማል። ሌላ ሰው ደህና ሰው ከኋላው ይመጣል፣ ይጠይቀዋል የኔውን ወረፋ ነው እስ ወረፈ ነው ወረፈማ ስለሆነ ነው የቆምኩት። ወረፋ አሁን ከኋላው የተሰለፈ ቢያየው ይሄኛውም አይገባም፣ የገባውም አይወጣም። በጣም ሲቆይበት የኔ ወንድም ሰው አለ ብለህ ነበረ? አዎ ሰው አለም ብያለሁ። ሰው ስላለ እኮ አለ ያልኩ። ታዲያ አይወጣም ወጠሙ ተሸቅለዋል እኮ ሰሞኑን ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ ደስታው ከመጠን ሊያልፍ ይችላል። ብዙ ነገር አለና አንድ ሰካራም መንገድ ላይ በአመት በዓል ነው በጣም ሰክሮ ይከሰከሳል ምናምን ነገር እና ትንሽ ልጅ ደግሞ ከእናቱ ጋር የሚሄድ መንገድ ላይ ልጁን ያፍረዋል ማለት ነው። ሰካራሙ አፍሮ እየወደቀ እየተነሳ ማሙሽ ውሽ እንዴት እንደምወድቅ ታያለህ አይደለ? ማሙሽ ጎበዝ ነኝ አይደለ? ጎበዝ አይደለ? ማሙሽ አባዬ ከዚህ የበለጠ ይፈጠፈጣል። ገዙ ይሄዳሉ። ማነህ ባለ ሱቅ እባክህ፣ እንደው የማይመለስ እንግዳ አስቀምጬ ብዬት፣ እንደው ትልቅ ሰው እባክህ እባክህ፣ እንደው እንቁላል እስቲ ስጠኝ፣ እንደው በማይሆን ቀን መጥቶብኝ ትልቅ ሰው ተመለስ የማይባልን እንቁላል አንዱ ሀምሳ ሳንቲም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ አንድ እንቁላል። አዎ ለምን ቤንዚል ጨመራ? ኧረ ተወረ ተወረ ተወረ ተወረ ተወረ። አሁን መንግስት ታዲያ ቤንዚል ጨመረ አለ እንጂ እንቁላል ጨመረ ጨምራለሁ አለ እንቁላል። ኧረ ተወረ ተው እንደ በየሰበቡ እንትና ኧረ እባካችሁ ኧረ እባካችሁ። ይኸው ነው በቃ። ከዚህ ሌላ ያው ብፈልግ አንድ ብር ማለት እችላለሁ። ነጻ ገበያ ነው። ቢያንስ ሲል ስለጨመረ አንድ እንቁላል ሀምሳ ወይ ምን አባት የልባሉ ታዲያ ትልቅ ሰው ነው አስቀምጬው ምን አባት ያደርጋል እስቲ አምጣው ጉድ ስማ ይሄ እንቁላል አንዱ ሀምሳ የሆነው ቤንዚን ስለጨመረ ነው ብለኸኛል እንግዲህ አሁን ይሄ እንቁላል ሞቢል ነው ቶታል ነው የጣለው እንደገና አንዳንድ ቤተሰብ ያስቸግራል። ደም ካልፈሰሰ የሚባል ነገር አለ። ከአቅም በላይ ሚስቱ ምን ትለዋለች? እኔ ምንም ነገር ይሁን ምንም ነገር ይሁን አንድ ነገር ካልታረደ ብቻ እዚህ ቤት እኔ እናንተ አና ነው እንዴ? ከየት አባት ልምጣ? ምን ልሆን? እሺ ለአንቺ ብዬ ብድር ልግባ ከአቅሜ በላይ አላቅም። ከፈለክ ትዳሩን ማፍረስ ትችላለህ። እሺ እንዴት እናርግሽ? እቃ አንሽጥ። የፈለገ ለምን አይሸጥም? ይሸጣ ይሸጥ ወሰደ። ሰውየው በጣም ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም። ቴሌቪዥን ይዞ ሄደ ሊሸጥ፣ በግ ሊገዛ ማለት ነው። የት ነው ይዞት ሄደው? ያው በዛው ሸጨው፣ እዛው አካባቢ ገዛለሁ ብሎ በግ ተራ ቴሌቪዥን ይወስድና ኧረ color color ቴሌቪዥን እባካችሁ በርካሽ በርካሽ ወይኔ ዛሬ ኧረ እባካችሁ ምን የመሰለ እንዴ ከለርት ቅርብ ቀን የተገዛው። ርካሽ ርካሽ፣ በቃ የመጨረሻ ርካሽ። የሚያነጋግረው ሰው ጠፋ በሙሉ እንትን በጉን እየጎተተ ነው የሚሄዱት። አንድ የሆኑ አሻፊ ሴትዮ <laughs> በግ እንትን አድርገው እሜቴ እባክዎ ተቸግሬ ነው። ምን ሆነሃል? እንደው በግ እገዛለሁ ብዬ ቴሌቪዥን <laughs> ለመሸጥ ነበረ። የእኔ ልጅ እንግዲህ ይህንን በግ የገዛሁት ቆዳ መልስ ሁለት መቶ ሀምሳ ብር ነው። አንተም ይህን ቴሌቪዥን ከፈለክ ዜና መልስ ሽጠው። እሺ ካለን የጊዜ እጥረት አኳያ አጠር አጠር ነው የማደርገው። አንድ የሻዕቢያ ባለስልጣን አንድን ፈረንጅ ምሽጉን ያስጎበኘዋል እና ይሄ ነው ምሽጉ። በጣም በእውነቱ ግሩም የሆነ በአፍሪካም በዓለምም የመጀመሪያ ነው። ከዚህ ምሽግ አቆፋፈር ምን የተማሩት ነገር አለ እርሶ? አቤት አቤት አቤት! እንዴ አያልቅም እንዴ ወደ ታች እንዴ! በእውነት እኔ ከዚህ ምሽግ አቆፋፈር የተማርኩት ነገር ቢኖር ወደ ታችም መውረር እንደሚቻል ነው። ቢሮ አንዱ ሊገባ አስራይ እኔ ስራ አስኪያጅ ይኖራል እንዴ ስራ አስኪያጁ አያውቁም እንዴ? ምነው ስብሰባ ላይ ናቸው? አይ እንዴ አዲስ ኖት ማለት ነው። ምንድን ነው ወንድም፣ ስብሰባ ላይ ናቸው ወይስ የሉም? ኧረ አይደለም እንዴ እሳቸው ከመግባቱ በፊት እንዴ። አሀ እሳቸው ጋር ከመግባት በፊት አለ በልቡ ተነጋገረ ሰውዬ። እሳቸው ጋር ከመግባት በፊት አንተ ጋር የሚገባ ነገር አለ ማለት ነው። ይኸው ፋፋ ገባ። ስራ አስኪያጅ ይቀመጡ፣ ይቀመጡ። እኔ ነኝ የምቀመጠው፣ እኔ ነኝ ወይ የምቀመጠው? ይህ የእርሶ ቢሮ ሶደሬ ነው፣ ላሊበላ ነው አክሱም ነው ወይስ እርሶ ዋሊያ ኖት? እርሶን ለማየት መቶ ብር የምከፍልበት ምክንያት እኔ ህጋዊ በሆነ መንገድ ጉዳይን ማስፈጽም አልችልም። ማን ነው እሱ? እዝራ ማን ነው? ተላላኪ ነው ምናምን የሚባለው አህያ እንዳየ ጅብ አይደለ እንዴ? ዞሮኝ ዞሮ መቶ ብር የተቀበለኝ እዚህ ለመግባት ታዲያስ፣ ያው ከእነዚህ ብሮች መካከል ነው የሰጠሁት። ውሸት እንዳይባል ማአት ባለ መቶ መቶ እንደዚህ ከእነዚህ ቁጥሩን ይዤዋለሁ ጌታዬ ያው ይጠራ ይጠራ ይጠራ ይጠራ መጣ። አንተ በክት yes የመጨረሻ በክት አዎ፣ ይሄ በጣም አቀርቅሮ ስድብ ይጠጣል። አንተ ማትረባ yes ምን ይረባል? አንተ ውሻ yes ሰንሰለት የለውም እንጂ ውሻ ነው። አያ ውሻ አዎ፣ ውሻ ማለት አንተ ባለጌ ልክስክስ። yes እንደዚህ መገሰጽ አለባቸው። yes እኔ ቢሮ ለመግባት መቶ ብር ብቻ ነው የሚከፈለው። አንድ በጥባጭ አይጠፋም እና ከቤተሰብ ውስጥ በጣም የሚያዝኑበት አባት አንድ ዱርዬ ነገር ሆነባቸው። ሌሎቹ ቁም ነገር ቦታ ሲውሉ፣ እሱ ግን ልክስክስ ቦታ ነው የሚውለው። ስማቸው በመጥፎ የሚነሳው በሱ ምክንያት ብቻ ነው እያለ እያለ በሱ ምክንያት ብቻውን ባታሆኑ ጨጓራቸው እየተላጠ ሌላ በሽታ እየመጣ ነው። ከጨጓራ በኋላ ብዙ ተጋባዥ ህመሞች መጡ። እኚህ ሰውዬ ሊሞቱ ደረሱ። ለሁሉም ይናዘዛሉ። ለትልቁ ልጅ ከባንክ ስልሳ ሺህ ብርና አራት ክፍል ቤት፣ ለሴቷ እንደዚሁ ስልሳ ሺህ ብርና ዘዴዎች ስላሏት ክፍል ለሁሉም ቦታ ቦታ እያስያዙ ሲሉ ይሄን ዱርዬውን ያስቸግራቸውን ኧረ እንዴት ነው ስሙ እኮ የእርሶ ልጅ ነው እሱም እኮ ወጣትነት ልጅነት ይዞት ነው እንጂ እኮ እሱም የእርሶ ነው ንስሐ አባት ምን አለበት ብቻውን ቀረ እኮ ባዶውን ለማ እኔ የእግዚአብሔር መንገድ የያዝኩ ሰው ስለሆንኩ እናንተን እንዳለማስቀየም ቋሚን ደስ ለማሰኘት እንደሱ ክፉ ስላልሆንኩ የቀረኝ ስምንት መርፌ ያለ እሱን ይወጋ። እሺ አመት በዓልን በተመለከተ ነው እንግዲህ ለአመት በዓል ሰው ገጸ በረከት ለወዳጅ ለዘመድ እንደየአቅሙ የሚችለውን ነገር ከምስጋና ከእንኳን አደረሳችሁ አንስቶ እስከ ቁሳቁሶች ድረስ ያበረክታል እና ሰውየው post card ለመግዛት ይሄዳሉ። ሽማግሌ ናቸው። ደህና ዋልክ የኔ ልጅ? ደህና ውለህ እግዚአብሔር ይመስገን። አባባል እቺ መቼም እንኳን አደረሳችሁ እየተባለ እንትን የሚባል አልሰምቻለሁ። በወረቀትና እች ስንት ነች? እቺ አራት ብር ስንታል አራት ብር ለአንድ ወረቀት አራት ብር። የኔ ልጅ መቼም ይሁን ታፌ ወጥቷል። ሶስት ሀምሳ ክችች አለባቸው ሀምታ ውሽ ሀምታ ዋልና እዚያው ጣፍላ ለውድ ልጄ አበበች ታደሰ እንኳን ለሺ ዘጠኝ መቶ ሰማንያ ዘጠና ዘጠና አንድ ዘጠና ሁለት ዘጠና ሶስት ዘጠና አራት ዘጠና አምስት እስከ አራት ሺህ ያድረስልኝ በልና አልመላለስም። ከእንግዲህ አላረገውም። በዚያው ንገርልኝ። ይህኛው ደግሞ መቼስ የጠጣ ሰው መጠን ካለፈ አንድ ነገር ይኖራል። ሽንት ቤት ወረፋ ነው። አንዱ ሰው አለ ሰው የለም ሳይጠይቅ ሽንት ቤት ዘው ብሎ ይገባል። ይገባና ኦ በጣም ይቀርሰ ይቀርሰ ይቀርሰ ብሎ ዘግቶ ይመለሳል፣ ይቆማል። ሌላ ሰው ደህና ሰው ከኋላው ይመጣል፣ ይጠይቀዋል። የኔ ወንድም ወረፋ ነው? እሽ ወረፋ ነው። ወረፋ ስለሆነ ነው የቆምኩት። ወረፋ አሁን ከኋላው የተሰለፈ ቢያየው ይሄኛውም አይገባም፣ የገባውም አይወጣም። በጣም ሲቆይበት የኔ ወንድም ሰው አለ ብለህ ነበረ? አዎ ሰው አለም ብያለሁ። ሰው ስላለ እኮ ነው አለ ያልኩ። ታዲያ አይወጣም አይወጣም። እንትና ትቀልዳለን ተሰቅለዋል እኮ። አንድ ጠና ያሉ ሰውዬ መንገድ ላይ ያገኙኛል። እኔ ተስፋዬ፣ አይ ተስፋዬ፣ አይ ተስፋዬ፣ ደህና ነው ወይ? እንደምን ተስፋዬ ደህና ነው አባባ፣ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። አይ ተስፋዬ፣ አይ ተስፋዬ በአለም ለት በቴሌቪዥን ስታይ ፍርስ ነው ልጆቼ በቴሌቪዥን ሲያዩ ፍርስ ነው። እግዚአብሔር ማፍረሻ አርጎ ሰርቶ በግ ሊገዙ ይሄዳሉ። ገበያ ደግሞ የሁሉም መናኸሪያ ነው። ጤነኛውም ምኑም ምኑም ምኑም አለ። ማን ባለበግ ስንት ነው? ይች በግ ስንት ነው? ይሄ በግ ሶስት መቶ ሀምሳ እንዴ! ኧረ ተው ኧረ ተው እናንተ ኧረ ተው ኧረ ተው ኧረ ተው እንዴ! ይሄ ጊዜ እየጠበቁ እንትን ማለት ተው እንጂ እናንተ እንዴ! 350 መቶ እንዴ! በሬ ያረከው እንዴ! ለአንድ በግ ሶስት ስትል አንድ እብድ ነገር ይመጣል። <laughs> ማማ በግ እኮ ነው 3000 ቢገዙት በግ ሶስት ቢገዛ 5000 ቢገዛ ዞረን አንተማ ልጄ ምን ሀሳብ አለብህ? በደህናው ጊዜ አብደሃል አንተ። ልጁ ሁልጊዜ ከ girl friend ኡ ጋር ጸብ ነው፣ ድብድብ ነው፣ ድብድብ ነው፣ ድብድብ ነው። ያሰባብጣታል። ሁልጊዜ ችግር አለ እና እናት ግራ ገባቸው። እኔ እኮ ምን አባቴ እንደማደረግ እኮ ጥርሷን ያወልቀዋል፣ አይኗን ያበልዘዋል፣ ስንት ነገር ስንት ነገር ስንት ነገር እኔ ምን አባቴ ተሱ ሌላ ደግሞ ሞቼ እገኛለሁ አለች። እንዴት አባቴ ላድርግ እንዴ? የሚገርም ነገር እኮ ነው። ይህንን ለማን ነው የሚናገሩት? ስሞታ ከወንድሙ ዋጋ ነው የሚወያዩት። እማዬ እኔ በእሷ ህይወት ምንም ነገር አያገባኝም። ከሚገርምሽ ነገር እንደዛ አሰባ ብጧት በምን እንደሚታረቁ ታውቂያለሽ? እንዴት? በምንድን ነው የሚታረቁት? በስልክ ነው የሚዘፍንላት። እንዴ ሳይ ሳይ ሳይ ወይ ጉድ! የዚች ደግሞ ልዩ ነው ልጄ። ሁላችንም ፍቅር አሳልፈናል፣ ጭራሽ በስልክ ዘፈን እንደዛ አብጣ ታዲያ አዳም የምን ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት አንከራተተው? የልቡን ሰርቶ በስልክ አይዘፋፈንም እንዴ? ታዲያ በኋላ ይሄ ልጅ በማን እንትን ነው የሚታረቃት መሰላችሁ? በመልካሙ ተበጀ ዘፈን ደውሎ ነው የሚታረቃት። በዘፈን ደወላ። እኔ እንዳጋጣሚ የልጅቷ ስም ዘውዴ ነው ስሟ። እኔ አልተከፋሁም ቀርቷል መናደዴ፣ ይቅር በይኝና እንታረቅ ዘውዴ ብትወድህ ባትወድህ ያገባኛል እንዴ? እናቷ ነኝ እኔ አሁን ወጣይ ዘውዴ። እናመሰግናለን። ወደ እንግዶች ይዘናል። ዛሬ በዚህ ስቱዲዮችን እንግዶች ይኖሩናል። እንዴት ነው ወይዘሮ ደመቀች አጎናፍር ከባለቤቶ ጋር እንዴት ነው የሚያሳልፉት? አመት በዓል እንዴት ነው የምታሳልፉት? እስኪ መቼም የእኛ ትዳር ጎረቤት የቀናበት ሰው የእነሱን ትዳር ምን ነው በሰጠን በእውነት በአምሳል እንደው <laughs> አብርሃምና ሳራ ቁርጥ ነው የሚለው ሰው ተዛዝነን ተሳስበን እኔ ድምፅ አይሰማ እሳቸው ድምፃቸው አይሰማ እግዚአብሔር የተባረከ ትዳር ነው የሰጠን። በእውነቱ በእውነት በቃ ተዛዝነን ነው የምንኖረው እና በጣም ጥሩ ነው በእውነት። እኔ አንቺን ያገባሁ ቀን እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ፣ መቼም ወርዶ እንደጨበጠኝ ነው የምቆጥረው ነው የሚሉኝ እርሳቸው። እኔም እንደዚሁ እንደ እመቤቴ የማርያም ወርዳ እንደጨበጠችኝ እንደ ይቅር ትበለኝና ተባብለን ተስማምተን ነው የምንኖረው። ይሄ ሴትዮዋ ተናገሩ። እሺ እንግዲህ መልካም ዓመት በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እስኪ እንግዲህ ባለቤቱ ትዳራችን ያስቀናል። ጎረቤት ሁሉ የእነሱን ትዳር በሰጠን ምንድን ነው ምን አለበት እግዚአብሔር ብሎ የጥሩ ትዳር ተምሳሌት አድርጎ ነው የሚወስደን እያሉ ነው። እና ደግሞ ተሳስበን ተዛዝነን ነው የምንኖረው። በዛ ላይ ደግሞ እኔ በሰፈር ውስጥ ድምፄም አይሰማም፣ እሳቸውም ቢሆኑ እንደዚሁ ድምፃቸው አይሰማም እያሉ ነው። አሁን ለእኛ አስተያየታቸውና እንትናቸውን የሰጡን እንዴት ነው ይሄ ነገር? እኔ እኮ የምለው ለምን ይዋሻል? ለዚህ ትውልድ ውሸት ነው ማስተማር ያለብን አይደለም፣ እውነት ነው። አሁን የምትለው ባል ሌላ እንዳላት እንጂ እኔ በበኩሌ ጭራሽ ድምፅ አይሰማም አለች። ድምፅ አይሰማም። የእኔ ልጅ ልንገርህ፣ እሷ ማለት በእውነት ለምን ይዋሻል? መዋሸት የለበትም። ድምፅ አይሰማም ላለችው ነገር እሷ ሾፌርና ብልጭ ብልጭ የሚለው ነው እንጂ የሚጎላት አምቡላንስ ማለት ነች። ደግሞ ተዛዝነን ነው ተሳስበን ነው የምንኖረው ይባላል። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? እንኳን ልታዝንልኝ ቀርቶ ማዕድ ላይ እንኳን አንድ ላይ ቀርበን እኔ እኮ በስመ አብ እንዳልኩ ተመስገን ነው የምለው። ውጥልፍ ነው ወዲያው። ምን በላህ የለ ምን ጠጣህ የለ አዝንላ። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? ተዛዝነን ነው። አሁን እንግዲህ ያለፈው ክረምት ነው እንግዲህ ያለፈው እንኳን ልታዝንልኝ ቀርቶ እንግዲህ ቤቱ ማለት አስራ ሶስት ጸጋ የፀሐይ ጸጋ የተባለው የእኛ ቤት ማለት ነው። ክረምትም ፀሐይ አለ፣ በጋም ፀሐይ አለ። ታዲያ ምንድን ነው የምታደርግልኝ? እንኳን ልታቅፈኝና አዝናለኝ ጋቢና ብርድ ልብስ ልታለብሰኝ እንደ ሳፋ ደግናኝ ነው የሚያንጠበጥበው ላይ እኔን የምንተኛው። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? አሃ ታዲያ እንዴት ነው እሳቸው የሚሉት? እንግዲህ እሳቸውን እኔን ያገቡ ቀን በቃ በእውነት እግዚአብሔር ወርዶ እንደጨበጠን የምልቆጥ ማ ማ ለምን ይዋሻል? እኔ እኮ የሚገርም ታልተዋሻ አይኖርም። እኔ <laughs> እንደውም የዛን ቀን እኔ በእውነት የእድሩ መኪና ቢሰጠኝና ተዘመዶቻቸው ተብሎ እላይ ላይ ተጽፎ በሱ ባገባት ይሻላል። ለምን ይዋሻል? አንድ ልጅ ጎልመስ ጎረምሳ ነገር ነው። አያቱን ጠየቀ። አባዬ፣ አቤት። ምን ነው? የሚገርም ነገር ነው ይሄ አሁን የደረስንበት ዘመን። በእውነት በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው። ምን ነው ልጄ? ምን ነው? ምን ምን ሆንክ? አይ አንድ ከዚህ ከአዲስ አበባ ሄዱ አንድ እዚህ እንትን እዚህ ሀገር ሀብት አፍርተው ንብረት ይዘው ስንት ነገር ከራሳቸው አልፎ ተርፎ ለሰው የተረፉበት ሀገር ላይ እዛ ሄዱና የኢትዮጵያን ሕዝብ ሹካ አያያዝ ያስተማርኩት እኔ ነኝ አሉና አረፉት። ታዲያ ልጄ ስማ ሞኝ፣ ይህምን ምን ምን የሚያስቆጭ ነገር አለው? ልጄ ስማ ሰው የሚስማማውን ነው የሚማረው። እኛ ያን ጣሊያንን ለማስወጣት ጣታ እንዴት እንደሚያዝ አልመን አነጣጥረን እንዴት ጠላትን እንደምንደፋ ስንማር እሳቸው ደግሞ ከጣሊያን የተረፈ ፓስታ እንዴት እንደሚበላ ሹካ አያያዝ ይማሩ ነበር። ስለዚህ ሰው የመረጠውን ነው የሚማረውና በዚህ አትቀየም ልጄ። ሁለት ሴቶች ናቸው። አቤት አቤት አቤት አቤት እንደው ዘንድሮ እኮ የማይሰማ ነገር የለም። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ነው ያደረጉት አሉ። ጣሊያንም ስትወረን ያኔ ኢትዮጵያ ላይና ጣሊያን ላይ እኩል ማዕቀብ አሉ። አሁን ደግሞ እቺ አማሪካ የሚሏት በተለይ ደግሞ ኢሳያስ ላይም እኛም ላይ ማዕቀብ አደረገች አሉ። ሁለታችን ወራሪና ተወራር። አይ አይ ወርቄ ምነው ብትተይ ወዲያ አሁን ታሁን በኋላ እድሜ ለልጆቻችን እድሜ ለእግዚአብሔር እንጂ ኢሳያስ እውነት የነው ምልሽ አማሪካ እንኳን ማዕቀብ አይደለም እቁብ ብትጥልለት እንኳን ሰው አይሆንም እሱ። ይሄኛው ደግሞ መቼም በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ባለውና በሌለው መካከል ያለው ልዩነት እስከ መቃብር ድረስ ይሄዳል። ይሄ ተወደደም ተጠላም ያለ ነገር ነው እና ወደ አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ስልክ ይደወላል። hello hello፣ ሬዲዮ ጣቢያ ምን እናስተናግደው እባካችሁ ተቸግረን ነው የምናስቸግራችሁ። ሕፃን ኩኩሽ ቢንያም ስለጠፋብን በጣም ተጨንቀና ሶደሪ ሂደን አናውቅም። ትላልቅ ሆቴል አንገባም። ሌላው ቀርቶ በፍሪጅ እንኳን አንጠቀምም። ተቸግረን ነውና ህፃን ኩኩሽ ቢንያምን ላገኘ ይሄ tip ነው ምናምን ስለት ሁለት መቶ ሀምሳ ሺ እንሰጣለን እና በጣም ተቸገረ ነው ምልክት ፓንክ ተቆርጧል። ቆንጆ ጅንስ ነው ያደረገው ከቆንጆ sneaker ጋር እና አስራ ስምንት ግራም ወርቅ አንገቱ ላይ አርጓር እባካችሁ እሺ፣ እንግዲህ በተቻለን አቅም የት የሚቻለውን ሁሉ ከመሞከር ወደኋላ ኋላ አንልም። እናመሰግናለን። በዚህ አድራሻ ደወሉልን። ሌላ ስልክ ሄሎ ሬዲዮ ጣቢያ ምን እናስተናግደው? እኔ ምንም ነገር የምፈልገው ነገር የለም። ምንም ነገር የምፈልገው ነገር የለም። ያው ህፃን አብጤ ኢማም ጠፍቷል። አሁንም መድኃኔዓለም ምንም ያርገው። እኔ ሆዱን አልቻልኩም። አገኘው ምንም የሚያመጣብኝ ሰው በህግ እፋረዳለሁ። እዛው እዛው ልም ያርገው። አሁንም ምልክት ቁንጮ ነው፣ ሸራ ጫማ አድርጓል። እንጀራ እናቱ ነኝ። እሺ አንድ ልበልና ላብቃ። ሁለት ሴቶች መንገድ ላይ ይገናኙና ታዲያስ ደህና ነሽ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምነሽ? ደህና እንዴት ነው ቤተሰብ ምናምን ትዳር እንዴት ነው? ትዳር ጥሩ ነው። ያው ልጆች ወልጃለሁ ምናምን። አንቺስ እንዴት ነው? ከሚገርምሽ ነገር አስታወሽኝ። አንድ ላይ አይደለም በአንድ ወቅት ነው ያገባ ነው። ተኝ ባክሽ፣ አንቺስ ወለድሽ ከአንድም ሶስት ልጅ። የኔ ነገር ተዩ፣ የኔ አይወራም ምን ነው መውለድ ይቅር ከአንድ እስከ አንድ በዓል ነው የሚቆጥርልኝ። አንድ ልደታ ናት ይለኛል። ሁለት የሆነ በዓል አለው። ሶስት በአታ ማርያም ነች ይለኛል። አራት ዮሐንስ ነው ይላል። ፊቱን እያዞረ ብቻ ነው በቃ ከአንድ እስከ አንድ በቃ በዓል ነው በዓል ነው በዓል ነው። ፊቱን አዙሮ መተኛት ነው። እንዴት ተደርጎ ነው እንግዲህ አብሮ በመተኛት የሚወለድ ልጅ የለ እንግዲህ እንዴት አባቴ እንደማረግ ውይ ውይ ውይ ውይ ውይ የኔ በጣም ተጎድተሻል በእውነት ውይ ውይ። ታዲያ ምን ባላገባሁት ያለሽ ይሄ ካላንደር ነው እንጂ ምን እርግጠኛ ነኝ። የሚገርም ነገር ከእሱ የሚለው ነው እንግዲህ። እስኪ ማን እስኪ ኔዋ ስትናፍቀኝን ያዙለት ያዙለት ተባለ ጀመረ ምንድነው ይሄ? ከማይረባ ጉልበት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ መቼስ የጠጣ ሰው መጠን ካለፈ አንድ ነገር ይኖራል። ሽንት ቤት ወረፋ ነው። አንዱ ሰው አለ ሰው የለም ሳይጠይቅ ሽንት ቤት ዘው ብሎ ይገባል። ይገባና ኦ በጣም የቀርሰ የቀርሰ የቀርሰ ብሎ ዘግቶ ይመለሳል። ይቆማል። ሌላ ሰው ደህና ሰው ከኋላው ይመጣል፣ ይጠይቀዋል። የኔ ወንድም ወረፋ ነው። እስ ወረፋ ነው። ወረፋማ ስለሆነ ነው የቆምኩት። ወረፋ አሁን ከኋላው የተሰለፈ ቢያየው ይሄኛውም አይገባም፣ የገባውም አይወጣም። በጣም ሲቆይበት የኔ ወንድም ሰው አለ ብለህ ነበረ? አዎ ሰው አለም ብያለሁ። ሰው ስላለ እኮ ነው አለ ያልኩ ታዲያ አይወጣም ወጣሙ እንትነ ትቀልደልን ተሰቅለዋል እኮ ሰሞን ብዙ ነገር አለ ለምሳሌ ደስታው ከመጠን ሊያልፍ ይችላል ብዙ ነገር አለ እና አንድ ሰካራም መንገድ ላይ በአመት በዓል ነው በጣም ሰክሮ ይከሰከሳል ምናምን ነገር እና ትንሽ ልጅ ደግሞ ከእናቱ ጋር የሚሄድ መንገድ ላይ ልጁን ያፍረዋል ማለት ነው። ሰካራሙ አፍሮ እየወደቀ እየተነሳ ማሙሽ ውሽ አይ ማሙሽ እንዴት እንደምወድቅ ታያለህ አይደለ ማሙሽ? ጎበዝ አይደለ? ጎበዝ አይደለ ማሙሽ? ኧረ አባዬ ከዚህ በለጠ ፈጠፈጠዋል። ማስታወቂያዎች ላይ አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። እሱም ምንድን ነው ሰውየው የኢትዮጵያ የጥራት ደረጃዎች ባለስልጣን መስሪያ ቤት ምኑ ጋ ነው ቢባል የማያውቀው ማስታወቂያ ግን ሲያሰራ የእኛ እንቁላል የኢትዮጵያ የጥራትና ደረጃዎች ባለስልጣን የመሰከረለት ደረጃውን የጠበቀ ከደረጃ ላይ ወድቆ የማይሰበር እንዳውም አንዳንዶቹ ዶሮ የጣለችው ብረት በማለት አኮ ሲያሞካሹት ይገኛል። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓትና በማንኛውም ወቅት የእኛን እንቁላል ግዙ።